ऐसा कैसे हो सकता है मुझे पतंग उड़ाने की आदत है साफ साफ बताओ हुआ क्या है यहाँ पे तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी ये तो होगा किसी ने उन्हें बाहर आते हुए देखा ही नहीं आ गया तू जवान होकर अरे कौन रहता है पांचवें मंजिल पर नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का बड़ी गड़बड़ लगती है दया बहुत बड़ी गड़बड़ इसका क्या संबंध हो सकता है आपस में मैं नहीं बताऊंगा